domek na ulicy Objazdowej stoi on koło domu na, ulic, na pod numerem 30 także przypuszczam, że to jest numer 36 bardzo ciekawa niemiecka zabudowa niewiele się zmieniło od czasów wojny widzimy jakieś zabytkowe elementy